prohibir l'ús del fracking a tot el territori del País Valencià, prohibir la concessió de permisos per a la utilització del fracking, de la fractura hidràulica a tot el País Valencià. Eixe és l'objectiu d'aquesta proposició de llei que presenta Esquerra Unida. Per a que no tinguen cap, absolutament cap excusa, la, la proposició de llei d'Esquerra Unida, la que presentem avui així, és exactament la mateixa, copiada, igualeta, la mateixa que va presentar el govern del Partit Popular a La Rioja. Exactament la mateixa. Jo tinc prou amb la ciència, jo tinc suficient amb la ciència, però si algú posa les qüestions de fe per sobre de les qüestions terrenals, que no tingui tampoc cap dubte en recolzar el fracking, l'antifracking, que no tingui cap dubte en votar per l'antifracking, que no tingui cap dubte en votar en contra del fracking perquè té la benedicció del papa Francisco. Segur que el senyor Cotino no té cap dubte en el que ha de votar avui. Senyories del Partit Popular, estan enganyant als veïns i veïnes de les comarques de Castelló. Els estan enganyant. És així on realment hi ha competències voten a favor del fracking perquè estan a favor del fràctica. És una decisió de quin futur volem per al País Valencià, de si volem un futur controlat per les grans companyies que facen i desfacen el seu parer o si volem un futur amb treball, amb sostenibilitat, amb natura, amb aigua, però així n'hi ha una conveniència econòmica, perquè d'algun lloc han de dir tots i sobres. De sobre són conegudes les complicitats, amistats i xanxulleos entre algunes empreses privades i els membres del govern. De sobre és conegut com després de donar adjudicacions, permisos o privatitzacions, després acaben treballant en aquestes empreses. No seria estrany que d'ací uns anys vore, vore a la senyora Bonich treballant per a Montero Energy. Perquè el senyor Castejón ja deu estar a sou de l'empresa, veritat? El senyor Castejón ja deu estar a sou de Montero Energy i amb lo d'avui, avui s'ha tret un extra, segur. Moltes gràcies, senyor Castejón.